یتھ نہ اَسہِ حظ نل مکان چھِ خستہ حال گئی ہر وِزِ اَسہِ وٲتۍ پتم دۄیو وری پہ تقریباً دفترن چکر دِوان ہر اکس چاہے سہ منسپلٹی چاہے

دنت رقم اہس نش کی واقع ڈرین سا تھوڑا بہت راحت اہم میم ملک صاحب کہ دپان فنڈس موجود کہیں ہوں دہی مہربانی مگر سین کا ریڈی ٹکس پہ مہربانی بزرگ نیمار بیمار گا سو واتا نماز یہ حالات کیا سکول کن جائے ونکس موسم بڑ بہترین توپت کن توشن ونکس آب ڈل آسان میں اپنے ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کرے اور ڈپٹی کمشنر سے دباؤ بنائیں تاکہ اس کا ڈرینیج سسٹم جلد از جلد بحال کیا جائے میں میر یاسین جموں کشمیر کے ضلع بارمول سے انڈیا گھاٹ کے لیے